J'espère que c'est la dernière fois que je suis confronté à un tel manque d'efficacité. Ceci étant dit, vous allez devoir travailler ensemble pour assurer ma sécurité lors de la conférence de presse que je tiendrai cet après-midi. C'est sur le nouveau projet de notre société. Il s'agit d'un dossier d'une très grande ampleur. C'est l'opportunité rêvée. T'es sûr Le président vulnérable, nous qui assurons sa sécurité, l'occasion est trop belle pour la laisser passer. Il n'a pas fait d'intervention publique depuis 4 mois. La foule jouera en notre avantage. Ok, je te suis. Y intérêt. va te paraître un peu déplacé, mais ce matin, pour la première fois, quand je t'ai vu danser, je me suis dit que tu pouvais être sensible. La façon dont tu faisais corps avec les mouvements que tu exécutais. Oh Du moins pas dans le sens moral. Pourquoi ce serait contre les lois Pourquoi considérer illégal ce qui ouvre ta conscience Ça peut pas être un crime. Du moins pas dans le sens moral. fait comme on a dit. J'attends ton signal et je tire. Tu seras placé où Je serai dans l'immeuble en face. Ok. Un peu plus sur ton tir. Sur ton tir, euh, voilà, tir droit. Ok, je retouche. Euh, ouais, une retouche, ouais. T'es petite en Ah là, là c'est bon, Test, Ouais, ouais, comme ça c'est bon. tema do texto. bonjour à tous. Et merci d'être venus si nombreux. C'est un réel plaisir pour moi de vous voir tous ici pour vous annoncer une nouvelle d'une ampleur considérable. Nous traversons depuis une vingtaine d'années une période de grande crise. Eh bien, si j'ai ce sourire, c'est parce que j'ai une solution à vous communiquer. Une solution économique et écologique. Il s'agit d'une chaîne d'hypermarchés s'approvisionnant uniquement en produits venant de manufactures et de producteurs régionaux. Et messieurs, dames, dans deux semaines, notre premier hypermarché régional, notre magasin Home Store verra enfin le jour. Ce sont tous les travailleurs de notre chère région qui vont contribuer à la sauvegarde de leurs emplois. Nous avons tant de bonnes habitudes à prendre, une nouvelle mentalité que Home va insuffler. Nous avons tant de concitoyens au chômage qui veulent travailler. Je m'adresse à vous dans cette salle. Je m'adresse à vous tous devant vos écrans. Aidez-moi dans notre quête. Participez par vos choix et par vos achats à notre vœu d'égalité sociale. Soyons les acteurs de notre pouvoir d'achat. Freinons ensemble la course vers la mondialisation qui a jeté tant de familles dans la précarité. Pensez à vos enfants. Pensez. à